次は石川町石川町お出口は左側です The next station is 石川町 The doors on the left side will open ご注意ください はお乗り換えです The next station is Kansai The doors on the left side will open Please change your floor the Yokohama subway line 右側です The next station is 桜木町 The doors on the right side will open management. Oo. Sino bang pwedeng kausapin? Baka pwedeng kausapin si Lindsay, Kambayashi. Kausapin ko. Ikaw ba rin? Kausapin natin. Kambayashi. Lagi na ako. Kambayashi. Kambayashi. XP at XP. Yung kalbo sir. Oo, ah, malakas. Sabi niya kasi nung bisita kami dun, 4番線ドアが閉まりますご注意ください 아, 아, 아. 次は横浜横浜お出口は右側です東海道線横須賀線湘南新宿ライン京急線東急東横線相鉄線みなとみらい線と横浜市営地下鉄線はお乗り換えです電車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。 The next station is Yokohama. The doors on the right side will open. Please change your floor, the Tokaido line, the Yokosuka line, the Shonan Shinjuku line, the Keiki line, the Tokyo Toyoko line, the Sokutsu line, the Minatomirai line, and the Yokohama subway line. Please watch your step when you leave the train. mas improve na may position tayo sa Sana i-maintain na lang para sa sitwasyon. Naingay kasi pero yung sir kasi sir na magkaroon na lang talaga sa ito. Lagyan na lang ng ano, username password. Bigyan lang yung password. Kaya nga, hindi ko sila ng short trip sila ng bayan. Mga さんの試合で手を変えております。